A few moments later. 59, 60 ah, 60 plato lahat. Okay, G, bilhin mo nga ako ng kain, gutom na ako. Bilhin mo na ako itong perang. A few moments later. Sige kuya. Uy, naman yung pera si kuya. <laughs> Uy, waluti. Sana all. Hindi kuya, bibili na ako. A few moments later. Happy birthday, Noy Noy. Uy, oh, sakit na pala, no? Wait lang, punta. A few moments later. Saan ba dito yung malapit na tindahan? Bago lang ako dito, ah. Hindi ko alam. Uy! Oh, pre! Ha? Ah. Wait lang, pumunta ako. Mo, ah. Ito. Uy! Wait, tanong ko na. Yan, laman. Uy! Uy, maraming pera. O, sige, balik ko na dito. Yan. Buti ako nito kay kuya. Inubos ang 1K niya. Buti ako nito sa aking kuya. Kuya, pera mo. few moments later. Thank you.